Hello everyone welcome to Goldie tasteful kitchen आज हम कुछ हेल्दी ऑयल्स के बारे में बात करेंगे तो मैंने ये दो तरह का ऑयल मंगाया है स्टैंडर्ड कंपनी से इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छी सी ये पैकिंग करके हमें भेजा है मैंने ये खोल लिया है और बॉटल्स वगैरह में कहीं पर भी कोई डैमेज नहीं है बिल्कुल बहुत अच्छे से ये आया है ये देखिए ये हमने मंगाया है कोकोनट ऑयल और बिल्कुल अच्छे से पैक है सारा देखिए और ये हमने मंगाया है तिल का तेल और ये भी देखिए ना बॉटल कहीं से डैमेज है ना ये स्टैंडर्ड कंपनी का ऑयल है ये देखिए तो बहुत अच्छे से पैकिंग की है और टू डेज के अंदर अंदर ये मुझे मिल गया है तो आइए इसको ओपन करते हैं बहुत अच्छे से ये पैक किया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे निकाल लेंगे और ये बहुत हेल्दी ऑयल है देखिए अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं तो आप स्विच ओवर करिए इस पर और ये देखिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी है बिल्कुल जैसे कोकोनट की फ्रेश की खुशबू आती है ना तो उसकी खुशबू है तो यानी अगर ओरिजिनल है ना तो कलर और खुशबू दोनों ही स्ट्रांग होंगे और ये देखिए जो सील है ना वो मैं आपको इस बॉटल की दिखाऊं बहुत अच्छे से सील किया गया है ये इसमें ऑलरेडी होल है और ये जो बॉटल है ना इसको बिल्कुल अच्छे से सील किया है इसको हमें पहले ओपन करना होगा तब हम इसको यूज कर सकते हैं तो ये बहुत सारे ऑयल्स और बहुत सारी चीजें बनाते हैं बॉक्स पर लिखा है देखिए सपोर्टिंग आर लोकल फार्मर्स तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स इनकी क्या है कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं ये है ग्राउंडनट ऑयल जंजली ऑयल तिल का तेल coconut oil castor oil neem oil है ना महुआ ऑयल मस्टर्ड ऑयल ये सारे इनके कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैं नेचुरल स्वीटनर है प्योर माउंटेन हनी ये सब नेचुरल स्वीटनर है और घी है इनका विलेज काउ घी है और कॉपर प्रोडक्ट्स हैं तो ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं टाइम वेस्ट ना हो इस तरह की पैकिंग इन्होंने दी है तो देखिए बहुत अच्छा है ये 200 hundred M L five hundred M L one litre three litre five litre सब में उपलब्ध है देखिए मैंने इन दोनों ऑयल को यूज़ किया है और ये बहुत अच्छे हैं सबको पता है कि रिफाइंड ऑयल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो मोस्टली लोग जो हैं कोल्ड प्रेस ऑयल कच्ची घानी के तेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं मैंने भी ये ऑयल मंगाया था स्टैंडर्ड कंपनी से मैंने इनका नाम बहुत सुना है कि बहुत अच्छा है इनका ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं देखिए प्राइस रिफाइंड ऑयल से थोड़े ज़्यादा है बट इतना भी नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते cold press oil refined oil की अपेक्षा कम निकलता है और ये थिक भी होता है तो जहाँ आप रिफाइंड ऑयल के दो टेबल स्पून यूज़ करते हैं वहाँ आपको इसका एक ही टेबल स्पून यूज़ करना होगा थिक होने के कारण गर्म होने पर यह फैलता है तो बात बराबर हो जाती है और इनकी पहचान ये है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो कोकोनट की ओरिजिनल खुशबू आएगी और तिल का तेल कर रहे हैं तो तिल की खुशबू आएगी यानी खुशबू और इसका कलर जो है स्ट्रांग होता है तो इसका जो तिल का तेल है वो बहुत हेल्दी है उसके बेनिफिट्स बहुत हैं यानी बहुत अगर आप YouTube पे जाएंगे ना तो आपको इसके इतने बेनिफिट्स मिलेंगे आप उसको चेक कर सकते हैं सुबह शाम अगर एक चम्मच लेते हैं तो ये स्किन के लिए जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है ऑयल की मसाज भी तिल के ऑयल की मसाज भी आप कर सकते हैं सिर में भी आप मस्ट ये ऑयल लगाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा कफ अगर किसी के रहता है जमा है तो तिल का ऑयल उसके लिए बहुत अच्छा है ये तेल गर्म होता है तो सर्दियों में यूज़ करें मोस्टली मैंने इसको ड्रेसिंग में यूज़ किया है सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह में यूज़ किया है आने वाली रेसिपीज में आप देखेंगे ये मेरी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है तो मैं अपने हिसाब से जैसे मैंने यूज़ किया है मैं उस तरीके से आपको बता रही हूं मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था और मैंने इसको यूज किया है तो विंटर्स में तो आयुर्वेद के अनुसार ना तिल में आप सूखी सब्जी बना सकते हैं पर ये ऑयल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है हमेशा जो भी कोल्ड प्रेस ऑयल है एक्सेप्ट कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल आपको इसमें डीप फ्राई नहीं करना है इसको आप मीडियम स्लो फ्लेम पर ही कुक कीजिए तो सैलड ड्रेसिंग या सूखी सब्जियों के लिए आप यूज कर सकते हैं cold press means extra virgin oil तो ये बहुत अच्छा रहता है और कोकोनट ऑयल में आप डीप फ्राई कर सकते हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप साउथ इंडियन डिशेस बना रहे हैं इडली डोसा ये सब आप कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं और नॉर्थ इंडियन डिशेस है आप उसके लिए मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं ये जो ऑयल होते हैं ये डाइजेस्ट जल्दी होते हैं बस हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी हाई फ्लेम पर कुकिंग नहीं करनी है जो तिल का तेल है उसको हाई फ्लेम पर कुकिंग नहीं करनी है क्यों ये अच्छा माना जाता है क्यों इस तेल को बहुत अच्छा मानते हैं कि एक तो ये हाई टेम्परेचर यानी इसका जो हीट है वो यूज नहीं की जाती इसका प्रोसेस करने में हीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है कोई केमिकल नहीं यूज किया जाता कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता जैसा कि रिफाइंड ऑयल में होता है कि हीट प्रोसेस होता है उसका कलर चेंज करने के लिए उसकी खुशबू तक चली जाती है तो वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है जो भी ऑयल में न्यू न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके रिमूव नहीं होते हैं जबकि आपके जो रिफाइंड ऑयल है उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाते हैं टेस्टलेस हो जाता है है ना तो इस तरीके से ये बहुत न्यूट्रिएंट होता है मैं ये नहीं कहती कि ये ऑयल है कोल्ड प्रेस ऑयल है तो आप इसको जितना मर्जी चाहिए उतना खाइए नहीं बट आप स्विच कर सकते हैं refined oil to cold press oil इसके बेनिफिट्स हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं और कोकोनट ऑयल को आप रेगुलर यूज करेंगे मसाज में आप रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है गुड मॉइस्चर देता है आपके स्किन को और हाइड्रेटेड रखता है बहुत लंबे समय तक और ये मेरा आजमाया हुआ है कि जब भी आपका जल जाता है या वहां पर निशान पड़ जाता है उसको अगर आपको खत्म करना है तो आप डेली उस पर कोकोनट ऑयल लगाएं वास्तव में ये खत्म हो जाएगा और चेहरे पर फेस पर लगाने के लिए ये बहुत अच्छा है तो बाकी इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के बारे में बता दूंगी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा तो शुद्ध खाइए हेल्दी रहिए Thank you so much for watching my videos.